ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ವಾದಾರಿ ಸೈಬ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಪನ್ನೀರನ್ನು ಹೇಗೆ ಮನೇಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೀಟ್ರ್ ಹಾಲನ್ನು ಕಾಯಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಇದನ್ನು ಉಕ್ಕು ಬರೆಸಬೇಕು ನಂತರ ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ರಸವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಾಲು ಒಡೆಯುತ್ತೆ ಇದು ತಣ್ಣಗಾಗಲಿ ಬಿಡಬೇಕು ನಂತರ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಜರಡಿ ಇಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಒದ್ದೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಸೋಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಹುಳಿ ಅಂಶ ಹೋಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಹಿಂಡಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಹಿಂಡಿ ನಂತರ ಅದರ ಮೇಲೆ ಭಾರವಾದ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಇಡಿ ಇದು ವೇ ಪ್ರೋಟೀನ್ ರೋಟಿ ಕಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಚಪಾತಿ ಕಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಒಂದು ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಪನ್ನೀರ್ ರೆಡಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಲೀಟ್ರ್ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ಪನ್ನೀರ್ ಪೀಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ